Po wyemitowaniu ostatniego odcinka jednominutowego vloga pytaliście, jak wygląda mój przecięty zeszyt, jak to dokładnie jest. No to jest po prostu segregator A4, cztery ringi. Na górze są moje indeksy, czyli tutaj mam spisane, na której stronie notatek jest notatka z danego spotkania. Tutaj na przykład ze spotkania na temat Ojców Pustyni z 26 października na stronie 297. I na dole mam numery stron, szukam strony 297, tu jest notatka z tego spotkania. No i po prostu przy każdym, przy każdym temacie mam informację o tym, na której to jest stronie i którego, i którego dnia. Mam podzielone, mam podzielone indeksy na różne, na różne projekty. Natomiast y, tutaj mam przy sobie ponad 100 kartek. Stare archiwum Mam zszyte osobno, tutaj mam archiwum stron od 91 do 269, które obejmuje ostatnie, ostatnie pół roku moich spotkań. Czyli zwykle na spotkania biorę ten przecięty zeszyt A4, to mi wystarcza. Natomiast jeżeli potrzebuję pracować ze starszymi projektami, wtedy jedzie ze mną też archiwum.